Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Anais Este video lo tengo planeado subir para después de año nuevo Así que espero hayan tenido un muy o hayan tenido o tengan que hayan tenido un buen, un super año nuevo, súper feliz, que hayan comenzado así, súper ah, divertidos y emocionados y con muchos hermosos y preciosos recuerdos, que son geniales, hacen recuerdos con las personas que uno ama. Yo no sé cómo lo habré pasado, espero que bien. <laughs> Este video eh, lo pensé hacer, lo quise compartir porque eh, muchas personas me han dicho que soy muy alegre. Muchas gracias por el halago. Y eh, me siento así. Siento que soy una persona feliz. Igual gracias a mi besito que me acompaña y me da muchas bendiciones. Pero también quería compartirles algunos de mis tips eh, <laughs> pensé que sería bueno compartirlo porque varias personas también me han preguntado oye, ¿por qué tú eres tan alegre? y cosas así. Quiero compartirles la manera en que he comenzado a pensar desde un punto de mi vida. Mi papá me dijo así como, oh, ser positiva. Me dio una charla y como que después vi varios videos y personas que eran muy alegres y como dije, mm, quiero ser así. Y como que desde ahí he leído, he visto videos, y también eh, he hecho cosas que me hacen sentir bien y que he visto que em, a mí me funcionan para estar más feliz, más alegre y por eso quise compartirle uno de mis 5 tips. Así que empecemos. Número uno, creo que muchas personas han escuchado que la música a las personas le hace muy bien, especialmente las que son alegres, eh, así como la música triste te transmite y uno le da pena, también la música alegre te transmite cosas y te pone más animado. Entonces, qué es lo que hago yo? Tengo como, obviamente, música que me gusta, me gusta mi ritmo y todo, pero también tengo música que igual yo le doy como mucha importancia a la letra, también al ritmo y cosas así. No significa que tengo así como, <laughs> ah, por música alegre, pero tengo música alegre o con letra bonita. Eh, me ha pasado que las tengo ahí guardadas. Por ejemplo, un día tengo X, me siento mal, me siento más caída y me pongo la música y de repente me ha ocurrido que pues, me pongo los audífonos y como que justo me sale una canción con la letra me dice así como no te desanimes, cosas así. <laughs> Por ejemplo, como muchos saben, a mí me gusta BTS y una de las razones es la letra. Una de las canciones es Love Myself Answer, que habla sobre amarse a sí mismo y tiene una letra muy firme que me encanta, me encanta y me ha ayudado también. O también tengo, que a mí también me gustan canciones de Dios, que también me hacen sentir como calma, me hacen sentir mejor. El segundo tip es coleccionar memes, aunque creo que esto hace mucha gente, bueno, yo lo hago y el momento en que me siento así, uh, me da pena, como que los veo y me río. <laughs> Tercero, esto también me ayuda mucho, que es anotar frases motivacionales, eh, em, pero eso también las anoto aquí en el morito. O también, eh, no sé, estoy en clase y de repente como que, no sé, pasa algo, voy a enfrentarme como algo que, no sé, me da como cosas. Tenéis que como hablarte <laughs> y ponerte ahí como escribirlo así. Yo puedo, como lo que me escribió mi profesora que me ayuda bastante, yo quiero, yo puedo y yo soy capaz. Cuando pienso así como, mm, no, no creo que pueda, pienso eso para contradecirme y convencerme a mí misma que yo puedo, porque muchas veces me pasa eso, como que cambia un pensamiento negativo cuando en realidad quizás ni siquiera lo hemos intentado, entonces quizás sí somos capaces quizás sí lo logramos o quizás fallamos, pero la verdad no importa porque todos en algún momento se equivocan y uno puede aprender de eso. No, que se puede, yo Y de eso se trata. Entonces uno a veces me lo escribe en los cuadernos. De hecho, una vez le mostré por Instagram una libreta que tengo así como llena, así como yo quiero, yo puedo, dale, tú puedes, ánimo y me escribo cosas así cuarto tip es tratar de ver el lado bueno de las cosas. Yo sé que es algo difícil. De repente a veces igual la gente me dice, ay, pero como que no, o cómo lo haces para ver el lado bueno. Yo siento que es como un ejercicio. Entonces, aunque le pasen cosas pequeñitas, tratar de ver el lado bueno. Y a veces sí hay situaciones que no nos gusta o que realmente nos dan o nos traen mucha pena, pero yo creo que lo importante es como sentir esa pena, sentirla, sentirla, pero después de ello como respirar y tratar, tratar de ver el lado bueno, así como ya, pero como qué puedo sacar de esta situación. Eh, eso es lo que pienso, aunque a veces es difícil y ya tipo no es como que, ah, listo, así ya, todo así viene a mi mente. No, yo encuentro que a veces cuesta un poco, pero tratar para así traernos mejores energías y ayudarnos a nosotros mismos a estar más positivos. Y quinta, esta la descubrí hace poco. Me acuerdo que dije así como, ¿y qué pasa si hago una lista de las cosas que amo? Y me encontraba como algo triste y como que dije, me dije a mí misma porque a veces siento que como que uno no es suficientemente agradecido y como que se apena por tonteras. Y creo que esta es una de las maneras como más como que me han ayudado a mí a sentirme mejor a sentir como llenarme de amor, porque en esta lista se trata de, eh, no tiene límites, tú solamente escribes. Entonces pones desde lo más pequeñito que tú amas hasta lo más grande. Por ejemplo, amo las mañanas y pones el por qué. Porque me hacen sentir que es un nuevo comienzo, que es un nuevo aire, siento que tengo nuevas energías para comenzar el día. Amo el calor del sol, me hace sentir cálida, me hace sentir que abrazada, no sé, son cosas pequeñitas que de repente uno las ama, pero se le olvida dar las gracias sobre eso. Entonces hice, después de hacer una la lista, el porqué. No necesariamente necesitas el porqué al tiro. Yo a veces como que lo pienso porque a veces ordeno mis ideas y después las voy colocando. Entonces eso me distrae de los pensamientos negativos y me lleva a los pensamientos positivos, alegres y llenos de amor que me encantan. En verdad, después de hacer esa lista me hace muy feliz. Y después también cuando uno se siente triste, la vuelve a leer y vuelve a sentir eso. Entonces siento que es una buena idea y quería compartirla con ustedes. Entonces, hasta aquí llegan los 5 tips. Espero les haya gustado, que pueda ayudarlos. Y eso, hasta aquí llega la lista de los 5 tips. Espero que esto les ayude, que les pueda servir para estar más alegres, más animosos. Y la frase de hoy día, nada está perdido cuando se tiene un poco de amor en el corazón. J. Alberto. Aquí terminamos. Si les gustó el video, no se olviden darle me gusta, suscribirse si no lo han hecho, comentarme aquí abajito si, tienen, si ustedes tienen algún otro método para estar más alegres, si les sirvió, lo que ustedes quieran. Y si quieres puedes seguirme en Instagram, donde estoy avisando cuando subo videos y compartiendo otras cosillas con ustedes. Eso es todo por hoy, espero estén súper súper bien y que tengan un gran y súper comienzo de año. Les quiero mucho, llénense de amor. Les mando mucho, mucho amor. Besitos y que estén bien. Los vemos. Bye.